tonight. I'm John. Oh yeah. Wyniosę się. Wyniosę się. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę i się wyniosę. dobry kapuśniaczek. Mm -hmm. Pyszny. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.